Azeparrak, jaiak itzul zitezen irrigitan nengoen. Desberdina izan da, gozatu egin dut eta oso eroso sentitu naiz. Gainera astun batek ere ez dita darra jo, <laughs> ez da oiko eskulutzeak ere. <laughs> Miren da? Eta hau berena, etxera itzultzean ez dut beldurrik izan horrela nahi ditugu. Berri datzitzagun jaiak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.